लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा को मिले बहुमत से देश भर में भाजपा समर्थकों के चेहरों पर रौनक छा गई है भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भारी मतों से हरा दिया है साध्वी प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह को तीन लाख चौसठ हजार वोटों से मात दी प्रज्ञा ठाकुर का राजनीति में यह पहला कदम ही था और उन्होंने अपनी इस पहली पारी में कांग्रेस के दिग्गज को हरा दिया साथ ही प्रज्ञा 17 अप्रैल को भाजपा में शामिल हुई थी और पार्टी में आने के कुछ ही घंटों में उन्हें भोपाल सीट से उम्मीदवारी मिल गई थी पार्टी में आने के बाद से ही प्रज्ञा ठाकुर पर लगे पुराने तमाम आरोपों को विपक्ष ने मोहरा बनाकर जमकर विरोध किया प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड एक बाइक मालेगांव बम विस्फोट में इस्तेमाल होने के चलते 2008 में उनके इस मामले में गिरफ्तारी हुई राष्ट्रीय एजेंसी ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी है लेकिन अदालत ने उन्हें मामले में बरी करने से इनकार कर दिया है अदालत ने उनके खिलाफ मकोका के तहत आरोप हटा दिए हैं अब उन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है इस मामले में मुंबई कोर्ट ने उन्हें 2017 में जमानत दे दी थी प्रज्ञा बचपन से ही निडर रही हैं वो अपने विद्यार्थी जीवन में ही अखिल भारतीय